gehe aus Berlin 66 kommen. Berlin wurde am Anfang April ein Logistikstützpunkt des Technischen Hilfswerks eingerichtet, um im Rahmen der Covid-19-Pandemie wirksam und zeitnah logistische Unterstützung zur Verteilung von Schutzmaterial leisten zu können. Zahlreiche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks kommissionieren eingetroffenes Material, wie zum Beispiel Schutzmasken, und liefern dieses dann im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und andere Bedarfsträger. Träger aus. Im Auftrag des Bundes werden auch Bundesbehörden beliefert.